Aujourd'hui, épicurisme et gourmandise euh, sont des vrais phénomènes de société. On n'a jamais autant euh, pris de cours de cuisine, dégusté des bons vins. La gourmandise, c'est l'effet immédiat, c'est le plaisir immédiat. C'est comme un phénomène d'addiction et la façon dont on doit le traiter vraiment maintenant, c'est d'essayer de, le sophistiquer et euh, de lui donner excessivement d'élégance et de richesse. Alors pour Sweet, on a essayé de construire euh, un parfum qui est euh, les qualités d'un très beau parfum et on a utilisé l'absolu de cacao. Euh, pourquoi cet absolu de cacao Parce que finalement, il va donner une amertume sur toute la, douceur et la, gourmandise de ce parfum et va permettre à ce parfum d'avoir quelque chose, une gourmandise qui soit beaucoup plus sophistiquée et riche et qualitative. Pour euh, finaliser en fait la note, nous avons utilisé un très bel accord d'Angélique et de, de Musc euh, l'angélique parce qu'elle va euh, apporter un léger côté vert qui va bien signer euh, la note de départ et va, lui donner ce, caractère un peu unique et va aussi facetter les muscles et leur donner beaucoup d'envol. pourquoi les muscles Pourquoi ces muscles un peu scandaleux Parce qu'ils vont permettre à Sweet d'avoir un sillage inoubliable. Ces muscles vont aussi permettre qu'on revienne tout le temps sur, sur la note. Mother, good girl, don't do that.